أصدقائي المشاهدين متتبعي beIN Sports أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا من الملعب الأولمبي في كيف صح فطوركم صح شربتكم رمضان كريم في هذه الأمسية الرمضانية الفضيلة نلتقيكم من خلال دوري أبطال أوروبا في لقاء القمة لقاء ال final المرتقب المنتظر هنا من استاد الأولمبي ال Olympique في كيف في حضور 70 ألف متفرج استاد القديم من 1923 تصرف عليها 430 مليون يورو استعدادا ليورو 2012 الاولمبينسكي تاريخيا خذا برشا اسماء بدايه من عام 23 تحت اسم الزعيم البولشيفي تروتسكي اسم على اسم نيكيتا خروتشوف ممكن الصغار ما يعرفوش الرئيس السوفيتي خروتشوف هو اللي استعمل حذاءه فوق منبر الامم المتحده لايقاف العدوان الثلاثي وقت على مصر في 56 من تاريخ الماضي الى انطلاقه الحاضر جمهور ليفربول يسجل الهدف الاول بحضور المنطلق يمشي صلاح يدخل صلاح حط كره خطيره فرصه ولو كره صعبه على المرنجي اي نهايه في البدايات والعبره بالخواتيم ترجع الكره كرة يضرب يضرب كربخال يوزع كرة خطيرة فرصة الحارس كاريوس وزير أليجري نعرف اللي كلوب خسر في 2013 يحب يربح 18 كوت كوت كوت التريو 29 هدف يمشي خطيرة فينا دوم وكرة من اسباني بطل اوروبا 12 مرة ست مرات قائد الفريق يحمل القميص رقم أربعة رقم أربعة في أول بطولة عام 56 كان ميجر هدف مالديني سيبقى ركور تمشي كرة صلاح والدفاع قلت رب المنتخبات هنا كرة خطيرة تمشي صعبة فرصة ليفربول صلاح يمشي صلاح جات الكرة واحدة اثنين كرة خطيرة والحارس يتصدى كيلور نافاس ست دقائق من نار يا ليفربول الكاس السادسة طريقها كييف مكسبها في كييف وبواب كييف تمشي كرة على الاطراف يلعب الكرة خطيرة روبرتسون والراسية out ضربة مرمى للريال ترجع الكرة للريال عن طريق مارسيلو واحدة مارسيلو اوت ضربة مرمى للوريس كاريس هيروح هيو جرينتا هيو ركبة يا ليفر والكروس مليون عشاق الليفر يمشي صلاح يدور خطيرة من ساديو يضرب كورة سوبر على اليونايتد ولا كورة عكسية كورة جول شوف فيها جول شوف فيها جول مش ممكن مش ممكن على كرة هذا الدول كريستيانو رونالدو سادس فاينل في تاريخه تريدي كورة للريال وركنية لفريق ليفربول ارتباك في فريق مدريد وكارفاخال على فكرة الريال ليفربول الصالح المصري في أول مواسمه 44 هدف مع ليفربول على بعد ثلاثة أهداف فقط من الركور التاريخي للحمراء واللي يمتلكه الويلسي إيان راش 47 هدف الطريقة نفس الأخطاء يمشي صلاح حاط الكرة سد كرة صعبة كرة جول وهدف يضيع أرنولد يدخل التاريخ عطل يا روعة روعة روعة من أرنولد أروع من العملاق تايلور ناس تايلور يخلص الريال على فكرة فما ملاحظة رقمية مهمة جدا نبني عليها استنتاج هو أنه عدد الأهداف توزعت بين الفريقين على مدى الشوطين ليفربول سجل 22 هدف في الشوط الاول مقابل 18 في الشوط الثاني عكس الريال تيرانجا يمشي السنغالي غزاله مصيبه في غابات كييف وجاب ركنيه نعم كورنر ركنيه لليفربول ركنيه capital. 2005 هيتشكوك 2005 التاريخ في ماتش الريمونتادا اللي مستحيل تتعاود مستحيل تشوفها عين تغيير اضطراري لكان على البال لو كان على الخاطر تتغير يمشي كريم كرة الجول خطيرة مودريتش مودريتش يلعب كرة عرضية تاتي الكرة مارسيلو يلعب الكرة رونالدو كريم بنزيما ورجعت من الدفاع لفريق الريال عن طريق مودريتش يمشي مودريتش حط الكرة ركنية ركنية مودريتش ترجع كرة خطيرة والعربة ويخرج كريم ما صامت ويمشي مارسيلو مارسيلو اختيره برشا ارنولد ارنولد عطاني الفينال ال final النهائي لم يحسم بعد offside تسلل تسلل على كريستيان ناتشو يسكو يسكو وزع كره هذه اختيره الكره هدف الهدف الاول الريال offside offside اوه تسلل على بنزيما انا ما اقول لكم انه كريم بنزيما محظوظ امام ليفربول سجل فيهم ثلاثة اهداف من اربعه يا غدار غداره غداره غداره هذه الفانيلا البيضة غشي بالكره يرجع مارسيلو يعمل البوان تتعدى الكره ارنولد برافو ارنولد ثواني حذاري من اخر الثواني حذاري من اخر الثواني كره كلا كره في الشبكه الصغيره هذا هو الريال هذا هو ناتشو ناتشو يقول اذا هبت رياحك اغتنمها يفهمش كرة بنزيما بنزيما حطها يا ولد يا ولد يا كريم يا كريم في شهر كريم حط الكرة بنزيما ثاني المرنج الرويال الريال اس المدريد يا سادة 2018 يلعبوا للدوبليتا حقوا الباسكيت مازال عندهم كسر وكسر الابطال في النهائي رقم 64 ربحوا السله وخسروا ما فماش لا السله ولا كان فما لوريس كاريوس اش تعمل يا كاريوس جول 1-0 للريال 1-0 لمدريد مش ممكن مش ممكن يا سحار يا بنزيما يا غدار يا بنزيما يا سفاح يا بنزيما خلاص خلاص خلاص خلاص اتحلت الشبكه لألمانيا اداها لألمانيا اعطاها لألمانيا قرر بعيدا عن زملائه انه الكاس يردم مدريد يفتح بوابه التسجيل شوف هذا اللعب على دفاع الخط سيكلفهم الكثير 1-0 كل الطرق تؤدي الى اللقب الدمون هي مسرحية موليير التعادل جول واحد واحد ليفربول الحمرة ديما برجالها واحد واحد ساديو ماني ساديو ينقذ ساديو يقتنص ساديو يعود من عاد في الريمونتادا التاريخية هناك في أرض الأتراك في استاد تاتورك قادر على العودة في كييف وبين كييف واسطنبول ساعة ونصف بالطيران طار طير طار كتير يمشي مارسيلو مارسيلو يوزع كورة عوداله جول عوداله جول يا جاريث بيل التجربة حتى الثاني هيستوريكو فينومينال جولاتو جولاتو جولاتو كي جول ديال ريال كي جول ديال ريال بالايطالية ريتي بالفرنسية بوت بالالمانية تور بالانجليزية جول يتعلم الحارس هدف يضرب هدف يتصدى له قارد بين ايش بيني بيني وبينك ايش بيني هذا العام هو ديربي السوبر والروعه والهدف الثالث الهدف الثالث لوريس كاريوس قتل ليفربول ورسميا السوبر فيه ديربي بين الريال واتلتيكو الجار الجار والريال في نهائي الرويال في السوبر الاوروبي يورجن كلوب المنحوس Driwi Bakir Malaye.